Итак, прошу вас, представьтесь. Здравствуйте, я Дарья Пинаева, и сегодня я вам расскажу о многогранниках. Начну свой рассказ с правильных многогранников. Их пять. Это тетрайдер, октайдер, гексайдер, куб, дедекайдер и икосайдер. У тетраэдра, как вы все видите, 4 грани. У октаэдра 8. У куба нам известного 6. У додекаэдра 12. А у икосаэдра 20. А сложные многогранники получаются в результате скрещивания двух многогранников. Вот, например, малый икоса, икоса, додекаэдр он получается путем скрещивания двух многогранников додекаэдра и икосаэдра. Скажите, как долго вы делали эти многогранники? Эти многогранники я делала, можно сказать, ну, часть дня маленькую. И утром чуть-чуть доделали. Ну, можно, скажем, например, сделать вот этот самый большой многогранник за полчаса или не сделать? Вот, вот такой вот? Да. Естественно, можно за полчаса. Ну, вам это было интересно? Конечно. Я собрала еще вот такой вот многогранничек. Вот он. Сейчас я сфокусируюсь. Так. Такой вот многогранник. Ну Тут вот маленькая картинка. Вот это еще не доделанный. Ага, хорошо, понял. А сейчас у вас каникулы, что ли, да? Да. А где вы учитесь? Я учусь в лицее номер два. Первый Б класс. Это у вас школьная программа? Нет. Нет? Это, это я просто увлеклась. А скажите, а чем вы еще занимаетесь в каникулы? В каникулы я занимаюсь уроками. А, это у вас уроки? У вас есть домашнее задание? Да, конечно. И отдыхаю Хожу на всякие елки, представления. Угу. Гуляю с подружками. Хорошо, понятно, да. А скажите, а вы куда-нибудь ездили с классом? Мы ездили с классом в Тутаев. Вам понравилось в Тутаеве? Да. А что там вам больше всего понравилось? Ну, запомнился очень автобус. Он был достаточно удобный, со столиками, куда можно что-то поставить, с крючком куда можно что-то повесить, и с сеточкой, куда можно что-то положить. Угу. А сама экскурсия вам понравилась в Тутаеве? Конечно. А что там больше всего понравилось? Наверное, понравилось все. И особенно овечьи игры. Да? На экскурсии овечьи забавы. Там были настоящие овечки? Нет. Нет? Овец не было, но были веселые игры. А вы участвовали в этих играх? Конечно. Весь класс участвовал? Все поучаствовали. А или там было у вас, сколько у вас было народу? А у нас было два класса, А и Б. Угу. В одном автобусе? Да. Угу. Хорошо. Ну что же тогда? Но там не все были, естественно. Ну понятно, да. Ну что же тогда, пожелайте нам что-нибудь нашим зрителям, и мы на этом закончим. Я, я желаю здоровья и успехов во всем. Если это школьники, то хороших оценок. Угу. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.